dünyada fethedilmemiş toprak bırakmamış olan Hazreti Süleyman'ın Beyt-i Makdis'i inşasından sonra inşaatları hiç yarım kalmadı. Fethettiği her büyük krallığın karşısında o büyük krallığın değil Allah Allahu Zülcelal'in varlık ve birliğinin her şeyden üstün olduğuna delil teşkil etmek üzere mescitler inşa etti mescit inşasında bu manada 300'den fazla mescidi inşa ettiğini söyleyebiliriz ki kimisi gerçekten ve oldukça büyük ve ihtişamlıydı. Zira ordularına verilmiş olan sırlar mukabilince o kadar hızlı inşaatlar gerçekleşiyordu ki dünyanın dört bir tarafında dünya cennet mi olacak acaba diye de söylenmeye başlamıştı. İstanbul'da, New York'ta, Konya'da bir küçük, Antep'te daha küçük olmak üzere, Paris'te, Güney Amerika'da, Rusya'da, Japonya'ya kadar Afrika'nın en ücra mekanlarından Güney Afrika'nın Ümit Ümitburnu'na kadar Hz. Süleyman Efendimiz bugün anlatıldığında akılların alamayacağı o büyük ama gerçekten büyük ve ihtişamlı e, mescitleri yaptırmıştı. Bu mescitlerin her birisinde tevhid akidesinin ihyası için ciddi bir mücadelede hasıl olmuştu. Kartaca ve Fenike'yi dahi kendisine bağlamıştı. Dahi diyoruz çünkü bugünkü dünya tarihi yazarları açısından bu bölge Kartaca ve Fenikelilerde oldukça etkili kullanılmaktaydı. Hem Hz. Süleyman'ın yaşadığı bir dönemden bahsedip hem de Kartaca ve Fenike'nin sanki yenilmez duruşlarından bahsediyor olmak oldukça garip olur. Gerçekten de garip oluyor sonuçta. Çünkü Hz. Süleyman Efendimiz federatif yapıyı vurgulamıştı. İslam dünyasında genellikle var olan bir değerdir. Hakimiyet kurulmuş olan bölgede La ilahe illallah sözünün hakim olması sonrasında eğer şeriatın İslamiye'ye uyuluyorsa kendi örfi yaşam biçimlerine müdahale edilmemiştir. Ama altı çizili cümle şu, İslam dinine e, halel getirecek herhangi bir durum olmamak karşıyla. Efendim Hz. Süleyman Efendimiz için oldukça önemli olan bu üçüncü devrin son kısmına doğru Doğu dünyasında büyük fetihler ve Güney Amerika bölgesinde bugün görmüş olduğunuz büyük medeniyetlerin yerle yeksan edilme süreci var. Dolayısıyla putların artık ortadan kaldırıldığı hatta gizli gizli insanların puta tapmaya mecbur kaldıkları bir dönem. Hatta bu dönemle ilgili Asaf bin Berhiye'nin vermiş olduğu bir meşhur e, hutbe de vardır Hazreti Süleyman Efendimiz'e doğruları hatırlatmak üzerine ama doğrular bir peygamber yanlış yaptı anlamında değil etrafta yaşanan o büyük bela ve dasiselere karşı. Ancak Hz. Süleyman Efendimiz'in sessizliğini her ne kadar tarih kitaplarımız yine onu biraz da Yahudilerin peygamberlerinden hınç alırcasındaki söylemleri içine katıştırmış olsalar da daha ziyadesiyle Hz. Süleyman Efendimiz nefse emarenin bela ve illetinden insanları haberdar ediyor. Yaşlılık devri gelmişti. Onu en çok üzen olaylardan bir tanesi Beni İsrail'in yapmış olduğu bütün diğer dünyadaki mescitlere nazaran Beyt-i Makdes'in ufak olması karşısında Hz. Süleyman'ın kendilerine adil olmayarak hareket ettiği söyleme üzerineydi. Zaten elimizdeki ne yazık ki Yahudi kaynaklarından etkilenerek elimize ulaşmış tarihi vesikalarda Hz. Süleyman Efendimiz'e hep bir adaletsiz insan tipine büründürme çabası söz konusudur. Böylelikle tarihi siyerini bir yolculuğumuzda bu çabaları da tek tek yıkmış oluyoruz. Yani akıllarınıza bir peygamberin adaletsiz olduğuna dair en ufak bir şüphe doyuracak bir kıssayı okumuşsanız o kıssada mutlak bir Yahudi parmağı olduğunu veya onlar gibi kafirlerin parmağı olduğunu unutmamakta fayda var. Efendim Hz. Süleyman Efendimiz hakkında anlatılan yine tarih kitaplarında yanlış bir şekilde ibarelendirilen bir durum var. Üzüntüsüyle kendi içine kapanan Hazreti Süleyman Efendimiz biraz da Rabbi ile baş başa kalmayı niyet etmiştir. O niyetin içinde Beyt-i Makdis'te dua etmeye niyaz eder. Kendi kraliyetine sığınmamıştır. Kendi e, büyük bir saltanat evi yoktur zaten. Hala babasından kalma eski bir evi kullanmaktadır. Beyt-i Makdis'e gelir bakar ki kendi evinde değil Beyt-i Makdis'te namaz kılmak istiyor. İşin sonu gelmek üzere Rabbul Alemin'in kendisine vermiş olduğu hayatın son dönemi yaşanacak. Tarih kitaplarında anlatıldığı üzere hiç kimse buraya giremeyecek şekilde kapıları kapatın. Hani ve haşa Hz. Azrail aleyhisselam bile giremesin şeklinde bir tavrından bırakın bahsetmeyi akıllara düşürmenin bile akılsızlık olacağını, vicdansızlık olacağını şimdiden beyan etmek gerekiyor beyan ediyoruz ama ne yazık ki bu söylediklerimiz bugünün muteber siyer kaynaklarında daha doğrusu peygamberler tarihi kitaplarında açık açık pek de utanmadan çekinmeden yazılmışlar. Efendim Hz. Süleyman Efendimiz için söylenen bir hatalı cümle daha vardır. Bu yolculukta düzeltmek gerekir. Hz. Süleyman Efendimizin tam da tahtına oturmaya niyet ettiğinde Hz. Azrail aleyhisselamın artık vakit kalmamıştır canını almakla mükellefim dediğini Hz. Süleyman'ın ölmesinin ayakta olduğunu beyan ettiler. Efendim Hz. Süleyman Efendimiz o kadar çok Rabbine karşı edep sahibiydi ki özellikle onun için kıyam ehli derlerdi. Kıyamda çok uzun saatler durabilir ve Rabbine dua ederdi. Zikrini ekseriyetle asasına dayanarak yapardı gece boyunca uyumadığı, 3 gün 3 gece boyunca ayakta durduğu dönemler olurdu. İşte bu dönemlerden birisine kendisine has olmuş olan Azrail Aleyhisselam'da gelen vaktin sonu ibaresi onun Rabbine karşı edep sahibi oluşunun bir karşılığıydı. Hz. Süleyman Efendimiz ayaktayken geldi Azrail Aleyhisselam Rabbine karşı edep ve muhabbet esasında onun canını aldı. Hz. Süleyman Efendimizin canını verirken şeytanın hemen arkasından dünyayı karıştırmak için kabaleist, tanrıcı ve putperest anlayışını yeniden dünyaya yaymak üzere harekete geçtiğini dünkü derste beyan etmeye gayret ettik. Hz. Davut Aleyhisselam'ın yanına defnedilmiş olan Hz. Süleyman Efendimiz için bugün İsrail'de görmüş olduğunuz defin noktaları doğru değildir. Beni İsrail bu iki kabrin de yerlerini kaybetmişlerdir. Bu kayıp meselesi sonrasında Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam tarafından da sahabesine işaret edilmiştir. Hz. Ömer Efendimiz Kudüs'ün fethinden sonra hem Davud aleyhisselam hem de Süleyman aleyhisselamın kabirlerini temizleyerek ortaya çıkartıp doğru noktalarda onları göstermek istemiş olsa da Hz. Ali Efendimiz'in sefer öncesi Hz. Ömer Efendimiz'e yapmış oldukları sohbet ve istişarede tavsiye etmeleri üzerine bu defin noktaları Hz. Ömer Efendimiz tarafından deşifre edilmemiştir. Doğru bir karardır. Allah her ikisinden de razı olsun hem Hz. Ömer Efendimiz'den hem Hz. Ali Efendimiz'den ki böylelikle bu noktalarında ehli küffarın elinde oyuncak olması engellenmiş olur. Efendim hakikat elbet hepsi bir gün gün yüzüne çıkacak. Gün yüzüne çıkmadan önce varlıklarını bu şekilde bilmek yeter ve kafi olduğu gibi dünyanın kısa ve geçici olduğunu da unutmamak gerekiyor. Efendim yarın Allah nasip ederse Hz. Davud Aleyhisselam ile beraber aynı dönemi paylaşmış bir peygamberden Hz. Lukman'dan bahsedeceğiz. Hz. Lokman demiyorum özellikle ama niye demediğimi de yarın anlatıyor olayım inşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla.